mi credas i la structuro malanta o la culiso de la ideoi mi credas i tiu eta delicata ec flameto qui vivas en la fundo del animo de kai personoi. Mi credas ie demandoi, cae ne ie respondoi. Mi credas ie revoi, cae ie la freneso quiu besonatas por ilin verigi. Mi credas ie la fido cae respecto de homo cun homo. Mi credas ie dracoi, demonoi, cae unicornoi. Mi credas ie la varma coro de la amicoi, forai cae malforai. Mi credas ie curagio cae timo. Mi credas ie la forta bracumo de virino, cium mi amas. Mi credas ie sindono. Mi credas ie doloro, cae ie la capablo, iri pretergi. Mi credas ie vacuo kai iegia pleno.